Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? El de la mascarita, sí. Eso mismo, eso, eso. Si pueden compartir en sus redes sociales. ¡Uah! Tienes talento para esquivar. O sea. Espérate, espérate. ¡Ah! y así hasta que terminemos de curarnos. Tengo miedo, yo te cerquita la puerta y si viene el conche tu madre. <laughs> ¡Pero conche tu madre! No, no pasa nada. No.